Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a omite. Uh, mulțumesc, Mișa, pentru verb. Pentru mine, a omite înseamnă a sări peste sau a nu ține cont de ceva. Și m-am gândit să țin cont și să nu mai omit să țin cont de uh, parcul ăsta pe lângă care am trecut acum și să înregistrez aici. Și să nu fie teamă că e seară sau că nu mă văd foarte bine. Pentru tine ce înseamnă a omite? <laughs> Ceau!